नमस्कार घमासान बॉलीवुड पे आपका स्वागत है मैं हूँ साहन्या जी आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की चटपटी खबरों की ओर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने डॉगी को दिलाई पैंतीस हजार की jacket Bollywood actress Priyanka Chopra हाल ही में तब सुर्खियों में रही जब उन्होंने निक जोनस से शादी रचाई अब एक बार फिर वह चर्चा में है लेकिन वजह किसी को भी आश्चर्य में डाल सकती है दरअसल इस बार मामला प्रियंका की डॉगी डायना से जुड़ा हुआ है रिपोर्ट्स की माने तो डायना पैंतीस हजार रूपए के जॉकेट पहनती है हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ स्टोरी शेयर की है इसमें दिख रहा है कि प्रियंका के पैट ने पफर